mingi eh. Kwanza mimi ni, unajua nilikuwa mwanamuziki -huh. Nilikuwa mwanamuziki lakini muziki yangu nilikuwa naweka tu michezo michezo, yani hizi maneno kama comedy. Mm. Comedy nilianza kama nilikuwa uvuvi mimi. Ulikuwa mwanamuziki wapi? Wakati nilikuwa uvuvi. Mimi nilikuwa mwanamuziki. Wapi? Band gani? Ah, band yangu ilikuwa inaitwa Assemble Bay Kings. Eh. Nilikuwa nacheza na Dr. Stokale. Ah. Nikatoa yangu. Eh. Alafu pia nilikuwa comedian. Eh. Ndani ya muziki ya usito yote ukisikia mwenye anaongea, Eh. -huh. Ile mwenye anachekesha watu kwa muziki, Eh. Ilikuwa mimi Ogina. Okay. Sasa hiyo ndio sababu nimeona Hakuna haja ya kufuata ndege mbili yeah. Nifuate moja, moja. Nimerudi kwa komedi yangu, nilianza kama mtoto uh eh. -huh. Alafu sasa msiki niwache inda chese uh -huh. Wapi makofi kwangu sasa? Apart from comedy na muziki, apart from comedy na mziki kuna kazi ingine ambayo unafanya? Si mimi nafanya kwa Radio Ramogi eh. Radio Ramogi FM eh. Nyakalondo inaitwa Nyakalondo number 1 eh. eh. Nyakalondo number chiel kwa lugha ya Kijaluo Nyakalondo eh. number 1 eh. Radio Ramogi FM yeah. Na mimi unajua hata leo pia nikitoka hapa naenda kwa program yangu okay. Oh. Inaitwa Ramogi wang oh, yeah. Leo itakuwa noma mpaka yule ni nani sawa eh, okay. Alafu, yeah. Hold okay. it there. Tuna